laaj ko dëgg bi jógal nga wax ñu dëgg bi ndax xale bi lu mu wax dëgg wala fen Sonko ŋaangul tinu deful dara gaay tasaaru loolu moo fi am dina ngi fàttaliku malaise am boobu mu ñëwee Bignona ne dafa defoon malaise mu amoon meeting ci foofu la jóge woon ci problème boobu la nekkoon dañ ko yóbbu ba sàkk rek ñu ne waxal waxul rus gàcce la fa jële gars yi mu ñëw ñu tuur wax ñu tey lu leer ndax Sénégal dañ lay gars yi dañ lay tooñ wala yow yow xale bi yow lu mu wax dëgg la soo ko waxu nga gaangul jigéen ñi mer ñu tasaaro gàcce boobu moo ko jàpp ñëw tribune ma def malaise ñu naa daa feebar dafa nangam dara gàcce la woon gàcce pour te dire fii ñu bëri xam nañu de dañoo noppi rek ne teg di ko seetaan muy muy kayan kayan yi di di di jaay fi di wax ci télé yi buñ ko joxee micro mu wax lu ko ne mais intérieurement moom xam na lan moo xew mais nañ dem rek léegi mu mu mu leer ñëpp te tuur moom ñun fii tuur du fende tuur même boo moomee tuur bi sax si boppam nga dem di tuur loo xam ne du dëgg day ñëw contre yow tuur du fen mukk diw nangam ak nangam fekk du dëgg ci yow lay ñëwaat moo tax fii moom gars yi les gens sont très prudents par rapport à ça moo tax ñëpp a ngi ne tekk bàyyi ko mu dof dof lu rek waaw gis nga man xale bi bu mu amee six mois ni ma la waxee gisuma dara laa xam waa ji du dëgg du dëgg bu nekkoon dëgg kon wax bi jeex na yàgg na su dee fen la dëgg non wax bi jeex na yàgg na ay morta combat yow dina doon am du am sax du dëgg du dëgg daa ragal rek moo tax mu teel a yuuxu daa ragal rek billaay wallaay sama sister yàlla moo la ko tax a wax gis nga fii nii fii nii c'est que nit ñi ñoo ragal a wax rek dañuy farfarlu rek di dëgër dëgër lu bopp mais xam nañu sonko laal na xale bi te sonko comme niñ ko expliqué rek ñu ko ñu koy faral nii te ñoo ko dugal Babacar Touré commande ndax Babacar Touré bi ko xale bi demee wax problème moo ko def dama uti preuve bu ko nab naboon période boobu mu bës wax yi woo ko ñu négocier à l'amiable duñ ci yegg mais buñ ko nee dama uti preuve bu mu amee preuve yi la porté plainte affaire bi ni bu muy werante mais xam na c'est sérieux fallait que mu génnee dem naa dem naa demaat fa waaw nit ñi nag moom départ bi dafa doon manipuler nit ñi mais même fii Casamance sax Sonko départ bi la woon de mais léegi même jigéen ñi dañu ne tekk tekk tekk noppi du wax ba nga dégg ku ŋaan waaw fii moom xanaa foofu de xam nga nit ñi ñoo xamul mais fii fii ñi ñun xamante nañu bu baax a baax a baax Sonko xam na bu baax a baax a baax a baax te ñu bëri xam nañu waaw te yàlla dinañu atte nañ dem rek ci kanam ba procès ba dinañu nañ li yëpp dina leer ci kàttanu suñu borom waaw te diggante séeréer ak joola ku ci tooñ sa morom moom di nga ko gis incha allah ok sister maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax moo tax man mbiru Sonko du ma ci discuter du ma ci xuloo du ma ci xam maa ngi ñaan yàlla procès am rek waaw xuloo ngaayoo saa kii jaru ko fi procès baa ngi ñëw te léegi commencé na leen